Bună ziua lume și bine v-am găsit pe time un server de PvP pe care sunt și mulți jucăuși, să le spun așa, care mai încearcă ei așa drăguți idei să mai apese și așa pe un Kilaura, pe net, așa, să caute. Și mm, de asta nu prea nu place chestia asta, dar la rest eh, serverul este ok. Foarte frumos, stați un pic că... Mm, să te Hai să intrăm. Ok. Aici este spam, cum s-ar numi. Este un cont, este un cont, doamne, deci am... Trebuie să ai cont premium ca să poți să joci acest, eh, acest server. De la Kit Fight vom intra în luptă la warp B. Sunt pur și simplu mai, mult, mai multe spawn point unde poți să te spawnezi să bați um, oameni. Ce m-am spawnat aici? Uitați, acela... Oh, shit. Acela care sare ca un prost cu diamond a donat și e imposibil să poți să-l bați. Deci asta mă enervează pe mine cel mai mult. Acest uh, mod de acest server, să zic, de PvP. Nu știu de ce am lag altuneva, aici n-am lag. Ok, uitați, uitați, uitați, uitați. Hackerul cum dă cu kill ora. Uitați-vă la el. Și dacă mă enervez, intru cu Huzuni, care se numește PvP Kill Aura. Pe ăsta alba pentru că e noob. Trebuie să, să o ținem alergată. F5. Nu, nu mă mai ia. Nu mai mă vrea. Oi, ce de asta? Oh, shit. Deci cam așa este. Dacă îmi fac kit major, am niște iteme pentru că am donat. Nu am donat eu bani. Nu donez în viața mea decât pentru Minecraft ca să mi-l cumpăr și atât. Sau jocuri pe Steam. În rest nu donez puține frame din cauza Calculatorul meu are nevoie de un rest. Oh, hai mai fier! Hai mai fier! Hai mai fier! Hai mai fier! Să iau aici. Sucuții! Unde s-a dus? Aici. Uuu, ce mă bate unul diamond? Da. Cum ziceam. Mulți... Uh, oh, oameni Ok. Um, am puține fps din cauza că... Da, evident că dacă mă dau, uite, așa ca jegu. Am... Uh, da. Mi, rebro mi reblochează um, acest frumos uh, program de filma. Uitați, sunt și pe extrem și n-am nici pic de lag. Adică n-am pic de lag. Nu se schimbă FPS-urile. Tot 30 rămân eu n-am mai filmat de foarte mult timp pentru că nu am avut microfon și nu mai cum să filmez dacă n-am microfon, așa că n-am putut să filmez. Păi cam atât pentru astăzi, eu am fost uh, The Dark Gamer și ne vedem data viitoare.